લિનક્સ ઉપર એક્સેમ સંસ્થાપિત કરવા પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે એક્સેમ એક મફત અને મુક્ત સ્ત્રોત વેબ સર્વર પેકેજ છે XAMPP Apache HTTP server MySQL database PHP અને પર્લ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓમાં લખેલી સ્ક્રિપ્ટ માટે ઇન્ટરપ્રિટરો સમાવે છે ભૂતકાળમાં આ સોફ્ટવેર લેમ્પ કહેવાતું હતું પરંતુ ગેરસમજો ટાળવા માટે તેને લિનક્સ માટે એક્સેમ તરીકે નામ અપાયું એક્ઝેમ્પ સંસ્થાપિત કરવા માટે સરળ છે XAMPP Windows Linux Mac OS X અને સોલરિસ માટે ઉપલબ્ધ છે હું ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 10.04 વાપરી રહી છું તમારી પાસે એડમિન એક્સેસ હોવું જોઈએ પ્રથમ સ્ટેપ છે લિનક્સ માટે એક્ઝેમ્પ ડાઉનલોડ કરવું લિનક્સ માટે એક્ઝેમ્પ નીચે આપેલ લિંકથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે www.apachefriends.org/en/apachefriends examp.html વેબસાઇટ ઉપર જાઓ exampને વિન્ડોઝ માટે મેક ઓએસ એક્સ અને સોલરિસ માટે ડાઉનલોડ કરવા માટેની પણ લિંકો ઉપલબ્ધ છે આપણે લિનક્સ માટે એક્ઝામ્પ લિંક પસંદ કરીશું અહીં ક્લિક કરીએ નીચે સ્ક્રોલ કરો અને ડાઉનલોડ માટે સ્ટેપ 1 ઉપર ક્લિક કરો હવે એક્ઝામ્પ લિનક્સ 1.7.7 ઉપર ક્લિક કરો અને તેને ડાઉનલોડ કરવા માટે પગલાઓને અનુસરો સમય બચાવવા માટે મેં આ ફાઇલ પહેલેથી જ ડેસ્કટોપ ઉપર ડાઉનલોડ કરી છે હવે કંટ્રોલ અલ્ટર અને ટી કી સાથે દબાવી ટર્મિનલ ખોલો ટર્મિનલ વિન્ડો સ્ક્રીન ઉપર દ્રશ્યમાન થાય છે ડિરેક્ટરીને ડેસ્કટોપમાં બદલવા માટે cd space desktop command type કરો અને એન્ટર દબાવો ડેસ્કટોપના કન્ટેન્ટ દર્શાવવા માટે એલએસ કમાન્ડ ટાઇપ કરી એન્ટર દબાવો એક્ઝામ ઇન્સ્ટોલેશન ફાઇલ ડેસ્કટોપ ઉપર ઉપલબ્ધ છે sudo space tar space xvfz space examp linux 1.7.7.tar.gz space minus c space slash opt command type કરો sudo પાસવર્ડ ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો માફ કરજો મેં ખોટો પાસવર્ડ ટાઇપ કર્યો છે તેથી તે મને સોરી ટ્રાય અગેન એરર આપે છે બરાબર sudo પાસવર્ડ ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો તો આપણે ડાઉનલોડ કરેલ આર્કાઇવ ફાઇલ સફળતાપૂર્વક એક્સટ્રેક્ટ કરી છે હવે ડિરેક્ટરીને ઓપીટી માં બદલવા માટે cd સ્પેસ opt કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો opt ડાયરેક્ટરીના કન્ટેન્ટ દર્શાવવા માટે ls કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો એક્ઝામ્પ હવે /opt/lampp ડિરેક્ટરીમાં સંસ્થાપિત થયું છે command cd space lamp type કરો લેમ્પ ડિરેક્ટરીના કન્ટેન્ટ દર્શાવવા માટે ls કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો આગળનું પગલું એક્ઝામ શરૂ કરવાનું છે sudo space slash opt slash lamp slash lamp space start command type કરો અને એન્ટર દબાવો સુડો પાસવર્ડ દાખલ કરો અને એન્ટર દબાવો લિનક્સ માટે એક્ઝામ સફળતાપૂર્વક શરૂ થયું છે હવે ચાલો આપણા એક્ઝામ સંસ્થાપનને ચકાસીએ આ કરવા માટે હું ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝર ઉપર જઈશ એડ્રેસ બારમાં યુઆરએલ localhost ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝરમાં URL http://localhost/example.php જોશો આ દર્શાવે છે કે Apache સર્વર ચાલી રહ્યું છે હવે હું હોમ પેજ HTML માં બનાવીશ આ વેબ બ્રાઉઝર પર પ્રદર્શિત થશે ટર્મિનલ ઉપર જાઓ ડિરેક્ટરીને સ્લેશ opt સ્લેશ lamp/stdocs માં બદલવા માટે cd space slash opt slash lamp slash htdocs command type કરો અને એન્ટર દબાવો આ આપણી વેબ ડિરેક્ટરીનો પાથ છે માય હોમ પેજ ડિરેક્ટરી બનાવવા માટે sudo space mkdir space my home page command type કરો અને એન્ટર દબાવો stdocs ડિરેક્ટરીના કન્ટેન્ટ દર્શાવવા માટે ls કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને એન્ટર દબાવો ડિરેક્ટરીને માય હોમપેજ માં બદલવા માટે command cd space my homepage type કરો અને એન્ટર દબાવો હવે હું હોમ પેજ એચટીએમએલ માં બનાવીશ gedit ટેક્સ્ટ એડિટરનો ઉપયોગ કરીને index.html બનાવવા માટે sudo space gedit space index.html command type કરો અને એન્ટર દબાવો HTML શીખવા માટે કૃપા કરી અમારી વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ ટ્યુટોરિયલો જુઓ સમય બચાવવા માટે હું અહીં HTML કોડને કોપી પેસ્ટ કરીશ ટાઇટલ ટેગની વચ્ચે લખેલ ટેક્સ્ટ બ્રાઉઝરના ટાઇટલ બાર ઉપર પ્રદર્શિત થશે બોડી ટેગ વચ્ચે લખેલી ટેક્સ્ટ બ્રાઉઝરમાં પ્રદર્શિત થશે ફાઇલને સંગ્રહિત કરવા માટે સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરો જી એડિટ વિન્ડો બંધ કરો ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝર ઉપર પાછા જઈએ URL localhost slash my homepage type કરો અને એન્ટર દબાવો તમે જોશો કે વેલકમ મેસેજ વેબ બ્રાઉઝરમાં દ્રશ્યમાન થાય છે આમ આ રીતે આપણે એક્ઝેમ્પને સંસ્થાપિત શરૂ અને ચકાસી શકીએ છીએ ફરીથી સ્લાઇડ ઉપર જઈએ હું હવે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ વિશે વાત કરીશ આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડિયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપો આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે વધુ વિગતો માટે આ ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન ઉપર વધુ માહિતી નીચે આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken tutorialorgnmeict e ઇન્ટ્રો અહીં આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે જોડાવા બદલ આભાર આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું